se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem o vídeo nas redes sociais com seus amigos, deixem aquele like, assista nós no Instagram, assista nós no TikTok e até a próxima.